bagadde nobako buli mu luyimba luneeno uh, ah, nga tuvudde mu muki akayimba kano bukawuliriza obulungi meseji yalwo gwe bwoba ogiwulira egenda luddawa oba yageza kuwaidinga something i can't comment on that but as a songwriter i can see the creativity he has mm. yes. the creativity need. yes omuntu ah, bwawuli olimba lunalumansi ayinza obutamanyi njagala tukijje okuba katoledde gwe oyinza obba okitegedde kiri mu luyimba already have uh, ensonga lwaki wakoze oluyimba luno duddamu that message behind the song bw'owuliza oluyimba luno eno lulimu is a love song oba its a political song the message in it oluyimba lu related to social life ku buli muntu yenna nawe kenyini lukukwatako so its not political its not love its just a genosong a genosong a genosong yes. tuwe mulaini wakiri kale vaseemu gy'omanyi naluma nsitonkabira bwogwa mu nsasage weekabire naluma nsitonkabira bwogwa mu nsasage weekabire bangi bakumenti nze bagamba nti akayimba kano wakazemu n'okusinga bobi wine era bagamba nti kekali badde original version y'oluyimba luno eno bw'osanga bobi wine essaawa zino ng'omusanze oyinza mugamba ki nsooka kumwebaza kuwandiika na kuyimba luyimba lulungi nnyongoolo I don't, I don't believe nti olwange lwasinze olulwe lwa nsonga neyimbi lulwe so there is nothing like olwange lwasinze olulwe no you can't, we, can't, we can't judge people by what we hear we judge people by what they create nakoye okumira amalusu nange nakoye okutunuulira abo abalina abaabwe ne baserobeza nga nze bwe nsalirwa nasomusa omukka kw'abaalemwa nengobera ku lukalu lwabo abawanguzi kati nange bwe tuula mu bantu mpulira njamu byonna byonna bye babadde basuubiza ensiina eggulu olwo ne ndaba mbifunidde mu kino ekitereke ky'omukwano buladina ndibakooya buladina ndibakooya omwana wange ogenda bufumbo bwong'omuntu buladina gwosoose mwana ngaennyamba buyambi oterera obeeyo ofumbe mirembe mu mikono gy'ensuwa yange mwamwentadde otuze otutono kale amataabo ajjanga gwe mwona sonseka ng'olwendo at a moment nkyali nzeka hmm. yes okay twogere ku kyo gyoyagala okuteekateeka we are told you, you planning to have a show in dubai eno shogenda gikola otya era erimu baani abali behind it kubanga tuwulidde nti akayimba kotegateeka okukola oba okufuula main main point kayimba ka bobby wine why this song lwaki akayimba kano era lwaki dubai lwansonga nti abantu bonna kebera ensi ki ke kayimba akasobola okwogera ekibali ku mutima yes anti kati simanyi kiri ku mutima gwa mulala oli ayinza obeera nena lumansi nga maama we oli ayinza obeera nena lumansi nga yegwe presenta oli ayinza obeera nena lumansi so nalumansi can be love nalumansi can be genuine nalumansi can be anything mm. chovola nagambe his excellency mm. is a very wise and creative person mm. yes uh, ani akuinspiringa mu um, industry ya uganda oba international uh, market who inspires you to do uh, the music you're doing oba uh, cover zokola oba okuyimba kwenyini i have so many people who inspire me not one i can mention a few whitney houston michael jackson uh, rihanna in Uganda, I can look at Juliana Kanyomozi, Irene Nambiru, um, uh, Bobby Wine, Bebe Cole. Um, yeah, I think those Help are the people. Yes.